Wëllkomm an dësem Tutorial wéi Skype funktionéiert. Skype ass een ganz flotten Konferenztool oder Voice over IP Tool Ähnlech wéi Teams oder ähnlech wéi Zoom oder aner ähnlech Applikatiounen. Wann ee mat Teams kënnt Leit invitéieren, déi en IAM-Account hunn, also am Enseignement sinn, sou ass et méiglech mat Skype iergend een ze invitéieren. Hutt Dir ee Partner, deen net an der Educatioun ass, dann ass et interessant eng aner Alternativ ze hunn an do ass Skype ëmmer ganz flott, well Skype wierklech gutt funktionéiert an och gratis ass. Dir musst Iech fir d'éischt Kéier bei Skype Punkt Com aloggen, d'Applikatioun, déi Der hei gesitt, eroflueden an een Account maachen. Ech hunn einfach elo mäin Account mat der E-Mail-Adress tatta at poke-mail Punkt net associéiert. De Skype ass also net un den IM gebonnen. Dir musst also dat als éischten Schratt maachen. An dono kënnt der eigentlech no Leit op der ganzer Welt sichen, fir mat deenen ze chatten. Ech hunn op engem zweete Gerät hei direkt niewent mir mäin normalen User-Account stoen, deen ech dann hei och kënn adden. An ech kënn effektiv dann einfach de Leit e Message schécken, Moien, wéi geet et? An dann effektiv op dem anere Gerät gesinn ech dat, respektiv gi gefrot, ob ech déi Persoun wëll akzeptéieren oder net. Wann ech dat dann unhuelen. Kann ech dann op dem anere Gate zeréck schécken. Voilà, op déi Aart a Weis kënnt der ganz üblech och chatten iwwer Skype. Dir kënnt och zum Beispill einfach ee Bild eriwwer zéien, wat der da kënnt iwwer Skype verschécken. Selbstverständlech erkennt der direkt, datt dat heiten guer näischt anescht wéi WhatsApp oder iergendeen aneren Instant Chat ka sinn. Richteg interessant ass et eben dann, wann een hei uewe wëllt telefonéieren. Een Audio-Call maachen, respektiv ee Video-Call maachen, och dat ass eng ähnlech Funktionalitéit wéi um normale Skype. Op mengem zweete Gerät hiewen ech einfach elo mol op, an da gesitt der, hutt der och eng liicht Réckkopplung, well ech elo op den zwee ee Lautsprecher hunn. Et kënnt een hei ënnen iwwer déi Knäppercher säi Bild ausschalten, respektiv och den Toun ausschalten a rëm anhänken. Iwwert dës dëse Knäppchen kënn ech dann ganz einfach rëm den Chat parallel opmaachen, wou ech niewentdeems mer schreiwen, schwätzen, och kënn en Video schécken, e Bild schécken. An ech kënn, wat och wierklech interessant ass, hei uewen mat dësem Knäppchen nach weider Leit hei derzou invitéieren. Also hei kinnt een am Skype zu zwee, zu dräi, zu véier, zu enger ganz grousser Unzuel un Leit zesumme gläichzäiteg schwätzen. Den Skype ass esou dat en ëmmer nëmme 4 Biller weist, also wann der zu 5 sidd ginn der 4 gewisen an automatesch wielt de Skype déi Persoun dee Video dee grad schwätzt aus. Dat heescht den de fënnefte wann deen ufänkt mat schwätzen da gëtt deen ageblent an een aneren gëtt dann dee Moment aus dem Video erausgeholl. Deen ass ëmmer nach an der Leitung mee et gesäit een dann just ëmmer nëmmen een. Voilà, dat ass also eng ganz, ganz flott Saach. Wat och wierklech flott ass, dat ass dat heiten, de Share Screen. Mat deem dote Knäppchen gesidd Der elo mäi kompletten Desktop um Computer an ech kënn dann ufänken, deen ze sharen. Voilà, ech kënn dann ouni Problem hei elo zum Beispill een Browser heihinner zéien, deen dann natierlech och komplett operationell ass. An domatter kënn ech dann enger, all deene Leit, déi a menger Videokonferenz sinn, och dann den Desktop alles weisen. Sou, wat mer elo nach kënne probéieren, dat ass, wann ech dann ugeruff ginn, da gesäit dat och ganz eigentlech normal a klassesch aus. Wann ech elo ugeruff ginn, da gesinn ech hei uewe meng Knäppercher, wou ech kënnen d'Vidder anhänken, just en Audiocall maachen oder dann och de Videocall akzeptéieren. An hei och wéinst der Réckkopplung maan ech direkt méin Microen aus an lo gesidd der mech eigentlech wéi ech vun deem anere Gerät dann ausgesidd. Voilà, zu all Moment kënnt der anhänken an dir gesidd dann och emmer hei d'Zäiten wéi laang der lo grad telefonéiert hutt. Iech Kontakter mat deenen der fir d'lescht geschwat hutt tauchen dann hei op. Am Resumé ass Skype e ganz flotten Tool, dee wierklech gutt funktionéiert. Deen eenzegen Nodeel, deen ech géif gesinn, dat ass, heiansdo sicht een hei eng Persoun an et fënnt een net déi richteg Persoun, well wierklech d'ganz Welt hei am Skype dann dran ass an da ginn et vläicht méi Leit, déi deen änlechen Numm hunn. Dat ass eppes, wat nach net grad esou elaboréiert ass, mee soss ass et ganz zouverlässeg mat enger ganz gudder Qualitéit a wéi gesot, et ass e gratis Tool. Ech wënschen Iech vill Spaass mam Skypen!